ngesonto lele lizayo lika-10 July sine mm, eh, ama-organizer kabayibizi njengemashi kanjalo bathi is a prayer ngoba siyahlangana sizinhlanga ezihlukeneyo eh ezigoqela uZulu, zigoqela abakamzilikazi, zigoqela eh abase Nigeria lezinye nje izizwe kodwa ke nama church ayabe khona ngesikhathi sika 11 sizohlangana lapha ne Hillbrow epolice sihamba hambe nje i-hillbro eh kodwa umbiko esifuna ukuwethula nje emphakathini ukuthi sibambene singu singabantu abamnyama yiyo lo mbiko esifuna ukudlulisela ebantwini ukuthi singabantu abansundu asibambaneni sisebenze ndawonye kungabi khona izingxabano akukho umuntu esimgxekayo kodwa ke inhloso yale prayer or march yilokho nje ukuthi thina njengomuntu omnyama sibambene eh ama church abakhokheli eh, bomdabu kanjalo eh ko 10 o'clock am 11 o'clock mhla ka 10 July ngileli sonto esiya kulo siyahlangana lapha ne Hillbro epolice amapholisa abe sikhaphile kuyabe khona izitatheli izisakaza okwenzakalayo sibonisa nje ukubambana eh, kwezizwe inkosi yakithi ubulelani lobhekula kamzilikazi uzobe khona asihlanganeni